ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ठीक है हम लोग भगवान की प्राप्ति में साधन के विषय में चर्चा कर रहे थे कि जैसे संसार के प्रति हम लोगों का भाव है जुड़ाव है ऐसे ही जुड़ाव अपने को जानने को लेकर के परमेश्वर के प्रति शास्त्रों में ऐसे संतों के विषय में महर्षियों के विषय में भक्तों के विषय में बहुत सी चर्चाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को भगवत प्रेम में ही लगा दिया भगवान की प्राप्ति में लगा दिया और वो भी कैसे पारिवारिक दायरे में रहते हुए ही लगाया परिवार के भीतर में रहते हुए ही लगाया क्योंकि परिवार छोड़ना सबके लिए आसान नहीं है पर अंतर मन से स्वीकृति परमेश्वर की थी किसी एक को पकड़ लेते पहले के लोग किसी एक को पकड़ लेते भगवान राम को भगवान कृष्ण को भगवती दुर्गा को बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं बहुत जानकारी नहीं हुआ करती और उनको अपने इष्टा के प्रति निष्ठा होती भाव होता आजकल हम लोगों को जानकारी तो बढ़ गई परंतु भाव धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया भाव मजबूत होना चाहिए ये भाव मजबूत तभी होगा जब अपने भीतर की कमियों को धीरे धीरे आप निकालो और सच्चाई को स्वीकार करो सच्चाई को झुठलाने से काम नहीं चलता क्या कमजोरी है वो कमजोरी को समझ करके कमजोरी को छोड़ने का प्रयास क्योंकि कमजोरी भी साथ में चल रही है वो ज्यादा अपने ऊपर हावी हो जाती है और जो आप कुछ करते हैं ही है, वो मन के अंतस्थल से नहीं होता बाहर से होता है और जो कमजोरी है वो कमजोरी अंतस्थल से होता है भीतर से होता है जो भीतर से होता है सच्चाई वही होती है जो ऊपर से होता है उसमें कोई ज्यादा सच्चाई नहीं होती एक तरह का दिखाया जैसे जैसे उस साधक की दृष्टि से जो अंतर्मन से परमात्मा को पकड़ा है चिंतन करता है उसकी बजाय जो लोग ऊपर ऊपर से चिंतन करते हैं उनके लिए वो दिखावा जैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता हो दूसरों की प्रशंसा करता हो और आप जानते हैं प्रशंसा और प्रशंसा नहीं करता दिखावा करता तो आपको भीतर आप भीतर से स्वीकार करते हो भूमि तो उसी तरह से जब तक हम सच्चाई में भगवान का भजन नहीं करते तब तक एक तरह का दिखावा ही होता पर और यदि सच्चाई से हम नहीं कर सकते हैं तो इस तरीका को भी अपनाना चाहिए कि नहीं शिक्षा में इसी तरीके को अपना करके जाने से सच्चाई के लिए प्रयास करें जानबूझ करके यदि आप सच्चाई को छुपाना चाहोगे ईमानदारी से हटना चाहोगे तब सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते यथार्थ में आप परमेश्वर की ओर जा नहीं सकते हाँ सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते ईमानदारी से नहीं चल सकते पर गलत को न पकड़े बेईमानी को न करे तो एक दिन समय आएगा कि आप धीरे धीरे सजाई को ईमानदारी को इस ढंग से पकड़ेंगे कि आपके जीवन के लिए भी ये उदाहरण कि रघुकुल नीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन इसको आप अपने जीवन में आत्मसात करो संत लोग अपनी सच्चाई के लिए इतने समर्पित होते हैं रामकृष्ण परमहंस देव के जीवनी में आता है लोग बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं उनको लगा कि हमको सब जाना है बोल दिया किसी के साथ तो फिर बातचीत करते रहे तो गए नहीं बहुत देर के बाद ध्यान आई उनको कि मैंने तो ऐसा कहा था पानी जाना चाहिए तो लोटा उठा करके चले जाते अब कहते हजत नहीं है तो आप जो दुष्के चले जाते क्योंकि बोल दिया गया धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है इसको जाना नहीं जा सकता जितने जितने आप गहराई में उतरेंगे उतना उतना भीतर के जो हमारे सूक्ष्म दोष वो दिखने लग जाएगा दूसरा दिखा दे काम नहीं चलेगा जब तक ये आपके मन से स्वीकृत ना हो कि ये मेरी कमी है ये मेरी कमी है तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते इसलिए जबरदस्ती किसी को थोपने से काम नहीं चलता यदि जिज्ञासा आपकी होगी तो समाधान आपका होगा शंका आपकी आपकी होगी तो समाधान भी आपका होगा पर शंका किसी का होगा समाधान उसी का होगा आपका नहीं होगा प्रश्न बौद्धिक स्तर पर न हो मन से कुछ पढ़ा कुछ सुना फिर शंका किया समाधान हुआ तो ये ऊपर ऊपर की चीज जो अंतर्मन से स्वतः प्रश्न निकलने लग जाते कहा ये महाराज ऐसे तो होता ही नहीं कभी होता ही नहीं ऐसा आता ही नहीं मन से क्या करें चलती का नाम गाड़ी है बस रात दिन इसी में चल रहे हैं इसी में चल रहे हैं तो उसके लिए आपके मन में एक आधार बनना पड़ेगा मन उस प्रकार का होना पड़ेगा वो भी नहीं है इसीलिए तो हमारे यहाँ पर विधि पूर्वक भक्ति विधि पूर्वक कर्म मन तो चाहता है कि ये करे तो ये मिले ये करे तो ये मिले है ना कोई ऐसा नहीं सोचता शादी के बाद संतान नहीं हुई तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कोई सोचता है बड़े दुखी बड़े दुखी अच्छा संतान हो गई पढ़ी लिखी विदेश जा करके रह रही हो कमाई धमाई करे सुनते भी नहीं और बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं और दोनों बुजुर्ग बेचारे पड़े हैं घिसट घिसट करके चल रहे हैं एक गुजर गया दूसरे को देखता भी नहीं बेटे बहू भी नहीं देखते अच्छा ये भी देख रहा है इनका ऐसा चल रहा है फिर भी अंदर एक कसक बनी रहती कि हमारी संतान नहीं है लोग हमको आकर के कहते महाराज बेटे बहू नहीं देखते मैंने कहा किसको कह रहे हो तुम किस किसको हमसे कह रहे हो ना अथवा वो लोग आकर के कभी कभी रोते हैं मैंने कहा हमसे क्यों रोते हैं हमसे आकर के तो खुश हो जाना चाहिए तुमको कि भगवान को देख करके खुश हो जाना चाहिए इनके पास कोई नहीं ना पत्नी है ना बच्चे है ना जमीन है ना जायदाद है न रहने के लिए कुटिया है क्या नहीं जहाँ गए वहीं कुटिया फिर कितने खुश रहते हैं कोई टेंशन नहीं कोई परेशानी नहीं अच्छा वो परेशानी को दूर करने के लिए आप आते हैं उनके पास मानसिक परेशानी शारीरिक तो खैर डॉक्टर के पास जाते हैं पर उनकी नहीं मानेंगे उनकी नहीं सुनेंगे अब कैसे होगी आप कहते हो कि जगत भी हमारा बना रहे मन में भी शांति बनी रहे ये दोनों चीज कभी नहीं मिलती जगत भी हमारा सुरक्षित रहे और हमें शांति भी बनी रहे क्योंकि जगत में आपका मन फैला हुआ है तो शांति कभी मिल ही नहीं सकती देखो आप दिन भर कुछ करते रहते हो जिस दिन ज्यादा बिकता है जिस दिन ज्यादा माल बिकता है तो खुशी हो जाती है कम बिकता है तो उतनी खुशी नहीं होती जब फसल अच्छी निकलती है तो बड़ी खुशी होती है है ना तो सरकारी मुलाजम है कहीं ऊपर से इसको मिलता है तो जब वो मिलता है तो खुश हो जाता है अब कभी कभी पनिशमेंट मिल गया तो भी हो जाता है और जब आप जगे हो तो ये सुख दुख चलता ही रहेगा अब जब सो जाते हैं तभी स्वप्न आते ही है कि नहीं कभी घाटा दिखता है कभी लाभ दिखता है कभी अपने दिखते हैं कभी पराए दिखते हैं कभी कोई मर जाता है कभी कोई पैदा हो जाता है कभी शादी हो जाती है कभी जमी हो जाती है ये भी देखते हैं आप तो यहाँ से थक हर घर के जब आप गहरी में चले जाते हो कोई परेशानी है क्या गहरी नींद में कोई परेशानी पर उस गहरी नींद में नहाने वाली परेशानी को थोड़ा सा स्मरण करके कि क्या ऐसी स्थिति भी प्राप्त होती है ऐसा शास्त्र कहता है तो उसके लिए प्रयास क्यों ना करें फिर मन जाता ही नहीं उधर मन जाता ही नहीं रोज उसी धर्रे में नाच रहे हैं उस धर्रे में नाचने से हमें सुख नहीं मिल रहा है और ये विवेक ही नहीं आता मन में और ये तो आज की बात है इस जन्म की बात है हम लोग पुनर्जन्मवादी पहले भी जन्म हुआ और आगे भी होगा मरने के बाद तो यही काम हम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं जैसे अभी कर रहे हैं जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हमको द्वंद्व मिल रहा है ये पहले से भी मिलता हुआ रहा है पर चूंकि पिछले जन्म की याद नहीं है लगता है कि अचानक यही मिला है और जो कुछ भी होना है बस मरने से पहले तक ही इसके आगे ये पहले भी सोचते रहे और यही चीज आज भी सोच रहे हैं बस जो है यही है कहते चार बाग का सिद्धांत चार बार तो ऐसे ही मानते ईश्वर ईश्वर को तो नहीं मानते वही सिद्धांत को हम लोग ले, भी लेकर के चलते और कभी विवेक नहीं आता कि ऐसा भी कोई एक अवस्था होती है ऐसी कोई स्थिति होती है इसलिए भगवान ने गहरी नींद हम लोगों को दी जीवात्मा को गहरी नींद इसीलिए दी है ताकि ये थोड़ा सा अंतर में होकर के विचार कर ले दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंत पुनरायात कालो गच्छत हाँ। कालो गच्छति ऐसा कुछ है क्रीड़क क्या हाँ? कालो गच्छति कालो गच्छति आयु प्रगति ने की आशा भाई काल हाँ दिन के बाद राज आ शिशिर के बाद बसंत बसंत के बाद सब ऋतु घूम रही है छह ऋतु घूम रही है जो तो काल निरंतर आ रहा है निकल रहा है निकल गया साठ सत्तर अस्सी साल तक समय निकल गया है प्रगति में मुंशति आशा वायु अपेक्षाएं फिर भी हमारे मन को नहीं छोड़ती जब तक अपेक्षाएं मन को नहीं छोड़ेंगी जगत की अपेक्षाएं जब तक नहीं छोड़ती तब तक उसी अपेक्षा को चिंता में लेकर के गुजर जाए जैसे आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा चिंतन करके सो जाते हो तो संभावना बनती है कि स्वप्न भी है ज्यादा जो चिंता करते हैं जिस विषय की स्वप्न उसी का आ सकता है उसी तरह से यहाँ पर भी जिस चीज को लेकर के ये बहुत टेंशन चिंता करता है बहुत अंतर मन में चीजों को डाल देता है यही चिंता धारा लेकर के मर जाएगा और आगे फिर उसी की पूर्ति में लगा जैसे कल दुकान बंद करके आए अस्त व्यस्त थी दुकान और आज दुकान में जा करके उसी अस्त व्यस्तता को ठीक करेंगे आप कोई नई चीज थोड़ी हुई या आधा दुकान में सामान सजा लिया गया था आधा बाकी था तो फिर आधा जो बाकी है वो काम करेंगे क्योंकि कल आधा हो चुका है तो आधा शुरू करेंगे आप बस यही हमारे जन्म जन्मांतर से चल और इतना अटैचमेंट हो जाता है यहाँ पर इतना जबरदस्त लगाव होता है बस दो तीन जन्म के बाद फिर पुनः आपस में रल मिल जाते हैं वही बाप वही बेटा वही दादी वही दादा वही पत्नी वही पति बस खेर पाने वाले बहुत दूर नहीं जाएंगे खेर पाने वाले परिवार में भी बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दूर जाने के लिए वहां का आकर्षण चाहिए अमेरिका में क्यों पैदा होंगे आप ठीक है यदि मान लो आपका कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया और फोन किससे किसको करेगा वहाँ इतना पंद्रह हजार बीस पंद्रह हजार दस हजार किलोमीटर दूर में बैठा है वहाँ किसी को फोन नहीं लगा है तो लगा भी नहीं है वहां पर ममता ही नहीं वहां पर जहाँ है वहाँ लगाएगा रोज शाम को इधर से आप भी रोज लगाते हो उसमें है कि नहीं और नरसिंहपुर में बैठा एक बेटा हो सकता है कि उससे रोज बात ना हो आपका रिश्तेदार नरसिंहपुर में है उससे बात ना हो और ये जो बेटा है आप अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में उससे बात रोज होती है क्योंकि मन का संबंध बना हुआ है मन का संबंध शरीर के नष्ट होने से टूटता नहीं है लेकिन किसी का पति मर गया किसी की पत्नी चली गई फिर मन से जो बना हुआ संबंध है कहा टूटा टूटा बल्कि एक के बीच होने से उस संबंध और मजबूत जैसा दिखता एक के संबंध टूटने से एक खत्म हो जाता है तो दूसरे के मन में बड़ी भारी पीड़ा रहती है और ज्यादा संबंध बन जाता है यादें आ जाती है देखो जब वो थे तो पूछते थे तूने भोजन किया कि नहीं किया नहाया कि नहीं नहाया दवाई खाई कि नहीं खाई है अब देखो वो चली गई तो कोई चाय पूछने वाला नहीं है तो, तो आठ बज गया कोई चाय नहीं पूछता मेरे को भोजन का समय हो गया वो थी तो गरम गरम दे देती थी अब अब जो ठंडी रोटी भी मुश्किल जो मुश्किल पड़ गई है समय से बाबू जी आकर के ले जाएंगे कुछ जी बाबू जी आकर के ले जाइए और जो दूध तो ला करके देती थी बेचारी भी चल करके ला करके देती थी अब यदि लेकर लेने के लिए नहीं जाएंगे तो मिलेगी नहीं इसलिए हाँ बेटा आ रहा हूँ आ रहा हूँ है कि नहीं बड़ा कठिन है बेचारा वो फिर अब क्या होता है बेटे बहू दूसरे बच्चे अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं आपके पास फुर्सद ही फुर्सत जब फुर्सद एक खाली मन है तो चिंतन उसी का करेगा जो अपना प्यारा है जो गुजर गया है चिंतन उसी का करेगा तो वो जो संबंध में सघनता इतनी हो जाती है संबंध में प्रगाढ़ता इतनी हो जाती है कि शरीर छूटने के बाद फिर कहने के कहीं उसका तालमेल अनादिक आज से नहीं इसीलिए आप जो सोचते हो ना जो परिवार भी बना है अपना एक दिन का नहीं है बहुत साल का है वो तो बना ही रहेगा छूटता नहीं है जिसे हम लोगों का छूट जाएगा परिवार तो छूट जाएगा वो अब ये भगवान जाने वेदांत जी बता सकते हैं ये तो परिवार छूट गया दूसरा परिवार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे है पर वो छूट गया लगा भी नहीं बनता क्या करें लगा भी नहीं इतना लंबा समय हो जाता है पर ये सोचता नहीं है अब कैसे होगा हम्म? जड़ भरत की कहानी आप लोग सब जानते हो बड़े राजा थे सब कुछ छोड़ करके आए वेदंत जी कथाकार है हमारे ये कथाकार है पंडित जी कथाकार होंगे ये तो हमारे और भी कथाकार है राघव जी मैं तो कथा तो जानता ही नहीं हूँ मेरे को तो मजबूरन बोलना पड़ता है कितने बड़े राजा थे सब कुछ रास्ता छोड़ करके जंगल में आए आए बड़े आराम से जंगल में तपस्या तो कर रहे थे एक तरह का संन्यास नए जीवन था कुछ हिरण के बच्चे को पकड़ लिया है मरने देते गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे और गर्भिणी हिरण ने शेर के धार सुनकर छलांग मारी तो बच्चा पानी में गिर गया देख लिया उन्होंने माँ तो उधर जाकर के मर गई पर बच्चे को उठा करके ले आए तो भागवत में ऐसा वर्णन है कि जैसे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं देखभाल करते हैं पालन पोषण करते हैं उसी ढंग से उस हिरण का पालन पोषण किया पता ही नहीं लगा कि एक गृहस्थ से छोड़ करके आए थे दूसरे गृहस्थ में फंस गए पहाड़ से गिरा खजूर पर आता एक मुहावरा है ना पहाड़ से गिरा खजूर पर आता अटक गया नीचे नहीं गिरा एक बंधन से छूटा दूसरे बंधन में आ गया और हिरण के साथ ये सोचने लगे कि मैं न होता मैं न देखभाल करता तो फिर ये तो मर ही जाता यदि मैं इसको छोड़ दूंगा जंगल में तो इसकी देखभाल कौन करेगा कुत्ते आएंगे शियार आएंगे तमाम तरह के शेर आ गए इसको मार डालेगा इसलिए इसका माता मैं उसका पिता भी मैं हूँ सब कुछ मैं जैसे अपन सोचते हैं प्रेग्नेंट का बच्चा है तो इनको भी आता था भजन करते थे आकर के खुजाता था पीठ में पानी की जरूरत पड़ी तो खुजाता था पानी पिलाते थे उस करके तो बड़े प्यार से अपने गोदी में रखते थे साथ में सुलाते थे पर एक दिन सुना गया एक दिन क्या हो गया घंटे बचा था हिरण आ गए तो सुनवाई इधर उधर पता लग गया कि वो मैं तो बाबा के पास यू ही बैठा हूँ ये बाबा हमारा अपना अपने तो ये है उन्होंने कहा तू तो कहाँ फंसा है यहाँ पर अपनी भाषा में बोला है ये तेरी रहने की जगह थोड़ी है हम जो हमारा झुंड है वो तेरी बिरादरी का है तो चल और खिसक गया वो तो उनके साथ हो लिया भूल गया बाबा को और बाबा उसी भी याद करते थे जैसे हम लोग याद करते याद करते वेदांत जी <laughs> याद करते हैं और याद करते करते करते मरण काल आ गया हिरण की याद में मर गए और दूसरे जीवन में क्या मिला यम यम बापी स्मरण भारम त्यजन त्यंते कले वरम तम तमे वैति सदा तद भाव भावता हाणम अन्नेन संयंती शरीरत्वाय देहिना यथा कर्म यथा स्थितम उपनिषद कहती वेद कहता है यथा कर्म यथा स्थितम जैसा हम लोगों का कर्म है और जैसा हमारा चिंतन श्रुतम है चिंतन कर्म के अनुसार हमारा चिंतन निर्धारित हो जाता है जैसे हम कर्म करते हैं भगवत आराधना करने वाला है उसका चिंतन भगवानमय हो जाता है चोरी करने वाला का चिंतन चोर संबंधी योजना बनाता रहता है तो जड़ भरत का वैसे ही चिंतन चलता रहा भरत का जड़ भरत नहीं भारत का भरत जी का उस दूसरे जीवन में हिरण बने पर परमेश्वर की कृपा से हिरण काल में भी उनको यादें रही वह पहले जन्म में राजा था सब कुछ छोड़ करके आया था यहाँ पर और हिरण के मोह में फंस गया तो इसीलिए मैं बंधन में आ गया हूँ इतना अच्छा भगवत भजन चल रहा था पर इसी जीवन में क्या करें कुछ होता तो नहीं इस जीवन में इस जीवन में बड़ी सावधानी से मौत की प्रतीक्षा करते हैं कालक्षेप बोलते हैं इसको कालक्षेप शरीर छूट जाए कोई मनुष्य जीवन मिले जिसमें पुरुषार्थ हो मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ हो सकता है ना आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो भगवान के प्रेम में शराबर हो सकते हैं प्रयास कर सकते हैं ना वहां तो प्रयास भी नहीं कर सकते महाराज जी कहा करते थे जिससे अंधे कुएं में अंधा गिरा दिया गया अंधे कुएं में अंधा गिरा दिया गया तो पूरा अंधा है इसलिए दूसरा निकाल नहीं सकता और स्वयं अंधा है इसलिए निकाल नहीं सकता स्वयं अंधा है इसलिए नहीं निकल सकता कुआ अंधा है दिखता नहीं कि कौन नीचे है इसलिए दूसरा निकालना चाहिए इसीलिए पाशविक योनि को ऐसे ही माना जाता है स्वयं समझता नहीं और दूसरा उपदेशक समझा नहीं सकता और पशु को आप क्या उपदेश करेंगे भैंस के आगे दिन बजाना एक मुहावरा तो बनाइए भैंस के आगे दिन बजाना और शास्त्र तो हम लोगों के आगे भी बहुत जन्म जन्म से दिन बजा रहा है तो की भी भैंसी हुए और क्या हाँ? शास्त्र हम लोगों के सामने दिन बजा रहा है जन्म जन्म से और शास्त्रों की बातें हमने कभी ध्यान से सुनी नहीं जो हमारे स्वभाव में आया स्वभाव बना है जैसे हम यहाँ करते हैं और जैसे हमारी सोच होती है उसी सोच से हमारी प्रकृति स्वभाव बन जाता है अगले जन्म के लिए और वो आगे का जो बर्ताव हमारा होता है उसी स्वभाव के हिसाब से चलता है इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति भूता भूतानी निग्रह किन परिषद वो प्रकृति को अनुसरण करता है प्राणी प्रकृति का अनुसरण प्रकृति का मतलब पहले जन्म में जैसे आपने किया और जैसे आपकी सोच बनी उससे निर्मित जो यहाँ आपका स्वभाव है उसको प्रकृति का है ना अब देखो ना कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप थोड़ा सा भी कुछ कहो तो फटाक से प्रतिक्रिया देगा वो तो कठोर प्रतिक्रिया देगा और उसको पता भी है कि मेरे अंदर एक कमी ऐसा नहीं होना चाहिए पर प्रकृति बनी है वो दिए बिना रह नहीं सकता अब कुछ है कि जरा घुमा करके प्रतिक्रिया देता है उसकी प्रकृति तो ऐसी बनी है जरा नरम है और कोई है कि सुनता है प्रतिक्रिया देता ही नहीं है क्योंकि उसकी प्रकृति इस जन्म में निर्धारित नहीं पहले से बन करके आई है पता नहीं कितने जन्म से ऐसा चलता चलता रहा चलता रहा चलते चलते ऐसा बना है तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाई प्राणी अपने प्रकृति का अनुसार पाते हैं मैं क्या करूं उनको उनकी जो अपेक्षाएं हैं तो अपेक्षाएं की पूर्ति जब तक नहीं होती है फिर और अपेक्षाएं बढ़ती और अपेक्षाएं बढ़ती इसको बदलाव प्रकृति अन्यथा भाव होना कथनचित भविष्य प्रकृति स्वभाव का अन्यथा भाव होना बड़ा कठिन होता है पर आप शास्त्रीय मन करके अगले जन्म के लिए स्वभाव निर्मित कर सकते जो बन करके आया वो तो चलता रहेगा और यहाँ पुरुषार्थ करके अगले जन्म के लिए नया बना सकते अपने संस्कार में बदलाव ला सकते और यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वभाव से ही जो हमारा व्यवहार चलता है इससे पहले भी स्वभाव से हमारा व्यवहार चलता रहा जो स्वभाव था उससे शास्त्र सुनते रहे ऐसा नहीं अभी शास्त्र सुनने को मिलता है पढ़ने को मिलता है सुनाने का अवसर मिलता है तो इसका आशय है कि पहले भी था रुचि है उनमें तो पहले भी था तो पर रुचि में जो सघनता तो आनी चाहिए रुचि में जो तीव्रता आनी चाहिए दोनों कई प्रकार की रुचियां होती है अब जिसके पेट में कब्जी है पेट साफ नहीं होता है उसको भूख कम लगती है तो भोजन में रुचि कम होगी जो कहते रहे भोजन करो ठीक है ना करेंगे ना करेंगे और जिसका पेट साफ हो जाता है अब हम लगती है उसको इसको तो उठते भोजन चाहिए उसकी रुचि तीव्र है और दूसरी तरह के लोग होते हैं उनकी रुचि और थोड़ा सा होती है और रुचि में भी विस्तार है रुचि में भी कैटेगरी बनी हुई है वैसे कुछ है पर ज्यादा है जब तक सघन नहीं होता जब तक प्रगाढ़ नहीं होता जैसे जगत के प्रति रुचि कैसी है देखो नाती पोते धन संपत्ति दुनियादारी सिखाना नहीं पड़ता किसी देखो आजकल कैसी शिक्षा है कैरियर बनाना है क्या बोलेंगे करियर बनाना है अब ये कैरियर का मतलब खूब खूब अच्छी नौकरी होना अच्छी पैसा कमाना ये कैरियर है ना नहीं पर अपने भीतर मन को सही दिशा में ले जाए इसको भी कैरियर के भीतर में जोड़ना चाहिए ठीक है ये नहीं ये नहीं होना चाहिए ऐसा ये होना चाहिए उसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं और साथ साथ में इसको भी जोड़ना चाहिए कि कैरियर के अंदर का अंतर्गत है जब अपने मन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हम अच्छा देखें अच्छा सुने अच्छा कहें अच्छा बोले ये भी करियर के भीतर में हम बराबर बोलते हैं देखो आपको सफाई करने के लिए आपके पास जल है साबुन है सर है कपड़े रोज धोते हो आप रोज शरीर का स्नान करते हो हाँ, या ऋषि पड़ जाती है तो ऋषि की भी सफाई करते हो आप हिमालय में भी जाकर के आप बैठ जाओ जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं पर मैल करेगा कि नहीं शरीर शरीर ही मैल का घर है और ये सोच करके कि कहीं हम गंदगी में तो गए नहीं कोई हवा नहीं चल रही है कोई धूप नहीं है पसीना नहीं निकले तो शरीर में गंदगी होनी नहीं चाहिए मैल आना ही नहीं चाहिए तो नहाए क्यों ऐसा होता है क्या आपने घर के दरवाजे खिड़की सब पैक करके कहीं गए दस दिन के लिए घूम वापस आ गए पर कहा से गंदगी आ जाती है घर के भीतर में यूं यूं ऐसा करो तो आते एग्री अब आप ये सोच करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो कि हमने कहीं कूड़ा तो बाहर से लाए नहीं धूल धाकर तो लाए नहीं तो सफाई क्यों करेंगे तो आप उसी धूल में रहना पड़ेगा आ जाता है गंदगी आ जाती है सफाई बराबर होना पड़ता है तो और उसी तरह से मन में भी गंदगी आ जाती है मन में भी कुछ संस्कार आते रहते इसलिए उसकी सफाई करनी पड़ती है तांबे का लोटा देखा आपने तावे का लोटा आपको जल चढ़ाते हो चांदी का लोटा हो या सोने का लोटा हो तो रोज उसमें कोई विशेष धुना तो नहीं पड़ता राख से या फिर पितामरी पाउडर से या नींबू से हटाई से धोते हैं ना तो रोज धोने की जरूरत नहीं और लोटा किसका होना चाहिए तांबे का या सोने का होना चाहिए और यदि लोटा नहीं सोने का और चांदी का होना चाहिए और यदि लोटा आपका ताबे का या पीतल का हो तो अब ये देखो कि आपका लोटा किस चीज का बना है सोना है कि चांदी का बना है फिर तो हम कुछ नहीं कहेंगे आप ठीक है चलने दो ठीक है पर यदि ये दोनों चीज का नहीं है और आपने सफाई नहीं की तो नर्मदा परिक्रमा में देखना जो पुराने मंदिर होते हैं वहां पर एक तांबे का लोटा पड़ा रहता है जल चढ़ाने के लिए इतना काला इतना काला इतना काला रहता है तो घरों में भी अभी तुमने कृपा में के घरों में गया ही नहीं अब पहले पूजा घर देखते हैं जाकर घरों में क्या देखना देखने के है क्या तो पूजा घर देखते हैं तो देखते हैं तो वो रोली सूखे हुए फूल वो फटा हुआ वस्त्र नीचे जो बिछाया है फिर मैं घर वालों को देखता हूँ उनके कपड़े फिर भगवान का देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ भगवान तुम्हारा भी भाग्य अभी खोटा ही चल रहा है <laughs> तुम्हारा भी भाग्य अभी खोटा ही चल रहा है हाँ? अब देखो कितने दुकान में पूजा के सामान बेचते हैं लोग वस्त्र बेचते हैं है ना पूजा के सामान भी दुकान में रखते ही है बस्टर देखते हैं बस्टर देखते हैं और तुम्हारे बस्तर देखो पैसे हैं और घर वाले जो पहनते हैं बस्तर उनके पैसे हैं रोज सफाई हो रही रोज शर्फ लग रहे हैं पर तुम्हारे बस्तर में कोई शर्फ नहीं लगते आज भी वह रोली गिरी है रोली बोलते हैं ना उसको रोली है चंदन है और वो तो वो तो आम बात है वो जो वो जो अगरबत्ती का धुआं धूल धुआं धूल अगरबत्ती जो वहां नीचे गिर जाती है और वही फैल जाती है और वो जो नीचे बिछा हुआ कपड़ा है मोटा हो जाता है नहीं होता मोटा और भगवान के पीछे वो क्या फूल है ये फूल जो लाल फूल है हम्म, ये लाल फूल सामने वाला गुलाब नहीं भाई गेंदा गेंदा वो सूखे हुए गेंदे नब्बे वर्ष के बूढ़े बूढ़ी की तरह सिकुड़ा हुआ चेहरा नब्बे सौ साल के होते हैं कि नहीं सिकुड़ा हुआ चेहरा होता है वैसे सिकड़ा हुआ सिकुड़ा हुआ फूल है पड़ा हुआ तो एक पड़ा हुआ एक नहीं ऐसा नहीं भगवान का मंदिर की सफाई होनी चाहिए पूरी आप इतनी सफाई में न रहो तो कहते पूजा का सुपारी दे दे ये हमारे पंडित जी तो नहीं ये इनको सब इनको पता है तो पूजा की धोती पूजा की सुपारी पूजा की साड़ी अच्छा दुकानदार भी जानता है भाई साहब भाभी के लिए तो साड़ी चाहिए कि पूजा की साड़ी चाहिए जब पहले बार हम सुने तो बड़ा ताज्जुब बन गया भाभी के लिए तो साड़ी अलग पूजा के लिए साड़ी अलग तो एक औपचारिकता तो निभाते जा रहे प्रेम नहीं सौहार्द लगाव नहीं आत्मीयता नहीं है तो आत्मीयता नहीं चाहिए बहुत वृंदावन साइड में तो कम्बल उड़ाते हैं भगवान हमारे बाराबंकी में भी थम्मल उड़ाते हैं काशी में उड़ाते हैं काशी में जाओ आप कभी काशी में गए आश्रम में देखना इतना सुंदर सजाते हैं बहुत ही सुंदर देखते रहने की इच्छा हो जाती और बाराबंकी में भी भगवान को उड़ाते हैं भाव है ना है कि नहीं अब आप क्या कहोगे कि महादेव तो हिमालय में रहते कैलाश में रहते उनको क्या ठंडी लगती है क्या नहीं ठीक है वो बात अपने अपनी की जगह पर महादेव को ठंडी नहीं लगती है पर आपका भाव कैसा है ये देखो ना आप तो भगवान को भोग भी लगा रहे हो धूप भी चढ़ा रहे हो दीप भी चढ़ा रहे हो कपड़ा भी समर्पित कर रहे हो बीच बीच में कपड़े भी बदलते हो कि नहीं भगवान के बदलते हो कपड़े नया भी बनाते हो क्यों ऐसा करते हो अरे महादेव तो अवधूत है नंगा ढंगा रहता है भाषण बनाता है क्या जरूरत है कपड़े पहनाने ऐसा वो तो नहीं सोचते आप इसीलिए ये सब चीजें हमारे भाव के अंतर्गत रहती है यदि अपने भीतर का भाव ठीक हो तब तो ठीक है यदि भाव नहीं बन पाया तो बड़ा मुश्किल है इसीलिए हम जहां से चले वहीं के वहीं रह जाते हैं कितने बार तो रिवर्स गियर हो जाता है अच्छा आजकल मैं गाड़ी चलाने लग गया ना इसलिए मेरे को तो पता लगा रिवर्स गियर बोलते पीछे जाने को रिवर्स गियर अरे रिवर्स गियर लगाओ पहले तो हम समझते नहीं कि क्या होता कभी कभी तो पीछे चल जाते संसार के थपेड़े इतने जोर से लग जाते हैं और सिर्फ एक भगवान को छोड़कर और किसी को नहीं छोड़ते और जब संसार के थपेड़े लगते हैं तो भगवान के पास ही जाना चाहिए था क्योंकि संसार से बचाने वाला वही है दूसरा नहीं माँ नर्मदा ही आपको संसार से बचाएंगे संसार संसार से नहीं बचाएगा संसार तो हमको संसार में डाले रखेगा माया से निवृत्ति का उपाय माया नहीं होती माया से दूर जाने का उपाय माया नहीं माया से दूर जाने का उपाय मायापति है माँ नर्मदा ही आपको माया से दूर पहुंचा सकती है अंधेरे से हटा सकती है दूर पहुंचा सकती है जैसे संसार के थपड़े लगते हैं और फिर हम संसार में इतना जाते हैं इतना उलझ जाते हैं ये सोचते भी नहीं है इससे तो हम और संसार से जुड़ जाएंगे और चाहते शांति कोई प्राणी इस प्राणी ही मतलब मनुष्य नहीं कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता है पर दुख आ जाता है और जन्म से लेकर के हम मरण तक संसार से सुख चाहते हैं पर जो चीज जहां गलत गई नहीं है वो वहां से कैसे मिलेगी रास्ते में आपकी अंगूठे रास्ते में गिर गई घर में ढूंढ रहे हो आप वो नहीं मिलेगी हाँ संसार में परमेश्वर हो उसकी व्याप्ति को ढूंढो ईशावास्यम इदम सर्वम मया तथगिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रीय भारत उस कृष्ण को ढूंढने का प्रयास सब जगत ऋषि को देखने का प्रयास चाहे गोष्ठ में बदा हुआ गोभ जानवरें क्यों न हो पड़ोसी का बच्चा क्यों न हो दृष्टि रखें उसके साथ उठ बैठ करने का नहीं है दृष्टि हमारी दृष्टि बिगड़ गई और दृष्टि सुधरे तो संसार सुधर जाए एक वेदांत में दृष्टि सृष्टि का है एक सृष्टि दृष्टि का है जैसी सृष्टि है वैसे आप देखेंगे और साधक अपने दृष्टि से जगत को देखता है योगी अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखता है एक शेर एक शरीर को देखेगा तो भोजन देखता है शरीर तो शरीर है कि नहीं सृष्टि तो शरीर के रूप में पंचतत्व है हर मांस का पुतला है होने के लिए पर शेर देखेगा एक स्त्री शरीर को तो भोजन देखेगा पति देखेगा तो पत्नी के रूप में देखेगा बेटा देखेगा तो माँ के रूप में देखेगा और तो है क्या वो चीज वो माँ है पत्नी है भजन है कामिनी है क्या है एक स्त्री शरीर है पांच तत्व का जो पुरुष है वो स्त्री शरीर है वैसे ही है तत्व में कोई फर्क नहीं है और जो दृष्टि हमने पाल रखी है उसी दृष्टि से वहां सृष्टि हुई इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है ईश्वर सृष्टि में बाधा नहीं है जीव सृष्टि जो भोग्याकार बनाता है इसमें बाधा हो जाती है इसीलिए हमारी दृष्टि बिगड़ गई और दृष्टि सुधारने का तरीका अपने सामान्य नीचे के स्तर से बस सच्चाई के साथ हम व्यवहार करने लगे मन को शुद्ध करने का प्रयास करें रोज देवता से प्रार्थना करें और हमारे जो प्रार्थना के बोल होंगे उस बोल के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाने के लिए अभ्यास करें प्रयास करें निरंतर और भगवान से निरंतर उचित आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ने के लिए शक्ति की याचना करें और रोज जीवन का हिसाब परमेश्वर को दें कहा गड़बड़ी हो गई कहा सही हुआ और जहाँ सही हुआ उसमें कृपा का अन्वेषण करें जहाँ गड़बड़ी हुई उसमें अपना दोष देखे और उसको छोड़ने का प्रयास करें और छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें उचित शक्ति दे तो ऐसा आप करते रहेंगे और संस्कार शास्त्रीय संस्कारों को अपने भीतर में डालने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे मन का माइल चलने लग जाता है और जितनी मन में सफाई होगी तो उतनी आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे प्रेम बढ़ने लगेगा पर मन में गंदगी हो और भगवान से प्रेम बढ़े संसार में आप बढ़ सकते इसमें कोई दो नहीं संसार का विस्तार होगा फैलाव होगा तो सकारात्मक भी फैलाव हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है परंतु यदि आपके भीतर में सच्चाई बढ़ी ईमानदारी बढ़ी नैतिकता बढ़ी शास्त्रीय पद्धतियों को जीवन में अमल में लाने की प्रवृत्ति बढ़ी निष्काम भावना बढ़ी ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ा तो मन शुद्ध होकर के धीरे धीरे आप फिर उन साधकों की कोटि में पहुंचेंगे जहां ईश्वर के करीब होंगे नजदीक होंगे फिर तो ईश्वर भी हमारी प्रतीक्षा करने लगेगा भगवान कहते मैं भक्तों के पीछे घूमता हूँ क्यों घूमते हैं तो उसके चरण की धूल उड़ करके मेरे शरीर में लग जाए इसलिए इतना भक्तों को महत्व दिया है भगवान इसीलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रारब्धाधीन होकर के प्राप्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राग द्वेष से रहित होकर भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास हो तो जीवन सार्थक हो सकता है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की